interview C'est pas commencé Ça fait 4,8 secondes que j'attends. Maniez-vous Trop long, votre prénom, trop long. À partir de maintenant, vous vous appelez Pan. Complètement fou, vous racontez n'importe quoi Oui, vous avez encore rien dit. Mais vous allez dire quelque chose après. Alors, j'anticipe. Je vois l'avenir. Mon enfance. J'étais petit. Voilà, c'est fini, je peux partir. Je vais pas rester assis aussi longtemps. Faut que je bouge. Bon, je suis debout depuis 2,3 secondes. Je vais m'asseoir un peu. Quand j'étais gamin, je mettais les doigts dans la prise. Ah, deux, trois fois par semaine. Non pas mes doigts J'allais chez les autres enfants. On s'amusait bien. Ils étaient trop mous, fallait les booster un peu. D'ailleurs, vous êtes extrêmement lente, Pan. Quand vous parlez, j'ai envie de vous gifler après chaque mot. Revenez, Pan 100 volts, c'est pas beaucoup